Buenos días a todos. Bienvenidos a, a este acto un poco singular, que apoyados en esta maravilla de las nuevas tecnologías, nos permite en primer lugar dar la bienvenida y agradecer su presencia al cardenal don Ángelo Escola. Eminencia, muy buenos días. ¿Se nos oye bien? Buenos días. Buenos días. Y eh, eh, creo que de momento, ustedes, eh, bueno, ya, Javier Ricci, catedrático de nuestra de, San Damaso, aunque, aunque esté allí eh, acompañando a don Ángelo, eh, em, creo que solo se nos ve a nosotros y a Javier Prades ahora mismo, luego daremos vuelta para que también sea vista Amelia, al cárcel y el auditorio. Vamos a intentar ir manejando esta situación. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la editorial Encuentro, Manuel Yol, por eh, invitarnos a compartir esta, esta iniciativa, esta presentación de la edición española de, Estamos escuchando la voz, Em, eh, bueno, presentar eh, en primer lugar a, a Escola, a quien de verdad agradecemos que haya querido participar personalmente en esta, en esta presentación. Necesitaríamos eh, más tiempo de que posiblemente dure este acto em, y por tanto solo vamos a dar cuenta de una pequeña parte de su currículum eh, el cardenal Escola es doctor en filosofía por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y en teología por la Universidad de Friburgo y fue, entre otras cosas, rector de la Universidad Pontificia Lateranense, nombrado por Juan Pablo II patriarca de Venecia en el año 2002 y arzobispo de Milán por Benedicto XVI en 2011. Desde julio del año pasado es mérito, lo que no significa que descanse, Podemos contar sus libros por decenas y les sugiero que se asomen a su página web personal donde podrán tomar conciencia no solo de las decenas de libros publicados y traducidos a multitud de idiomas, sino también de sus artículos, entrevistas de prensa y conferencias. El cardenal Escola nos tiene acostumbrados a que sus escritos salgan al paso de las inquietudes que palpitan tras la superficie de los distintos movimientos intelectuales o culturales. Este último libro no abandona ese estilo tan de agradecer. Leer al Canal Escola, por lo tanto, ayuda a educar la mirada sobre la realidad, algo que todos necesitamos hacer y creo que particularmente quienes desde la universidad tenemos como misión esencial no la de ser meros transmisores de información o críticos de ideas, sino buscadores inquietos de la verdad, el bien y la belleza. La primera frase del texto del Canal Escola nos sitúa con mucha claridad en este camino. Cito al canal, el corazón de todo hombre, especialmente del hombre contemporáneo, por muy confuso que pueda ser su vagar por los caminos de la vida, grita esperando una salvación encontrable en un rostro humano, ¿Qué enigma es mi propio yo? Hoy existo, ayer no, y mañana dejaré de existir. Al comienzo del tercer milenio, en nuestras sociedades en transición y con expresiones muy diferentes entre sí, incluso contradictorias y violentas, el hombre contemporáneo está atravesando por algunas preguntas radicales que no dejan de cuestionarle. Y cierro la cita. La posmodernidad parece ya una etiqueta de vitrina, una etiqueta epocal, que ha quedado para designar un periodo histórico objeto de estudio en cursos de verano. Pero los distintos autores que dieron fe en sus escritos del fin de las ideologías se limitaban a levantar acta de una defunción, pero daba la sensación de que les quedaba grande la tarea de abordar las preguntas radicales que ese fracaso dejaba al intemperio precisamente eh, cita el, cardenal Escola eh, una reflexión de Carlos Botigua que dice hace ya muchos años que vivo como hombre desterrado de lo más profundo de mi personalidad y al mismo tiempo condenada a indagarla a fondo. Esta descripción de Carlos Botigua que trae a colación, a colación el cardenal precisamente como diagnóstico del malestar que afecta al corazón del hombre contemporáneo y que las ideologías solo camuflaban, no atendían <coughs> Eh, es, muestra lo que estamos diciendo. Este es el campo de juego en el que se mueve la reflexión a un tiempo provocadora y esperanzada del cardenal, reflexión que no quiere moverse ni quedarse en la cuestión teórica, que no aportaría nada nuevo, ni da por sentado nada más que el anhelo del corazón humano. Si el cristianismo tiene algo que aportar, precisamente no es nada de lo que el hombre posmoderno ya ha descartado, teorías, ideales, estructuras, normas, sino un encuentro personal con alguien que ama ese corazón dolido y sufriente. De ahí el título, entre interrogantes, post-cristianismo, pues la propuesta cristiana se renueva en una sociedad que al menos formalmente ha sido cristiana, pero que no reconoce en Cristo a la persona que colma los anhelos de su corazón. Y bien, con esto termino y para dialogar con el Canal Escola sobre esta propuesta e, e interpelarle por su provocación, nos acompañan hoy dos universitarios en el sentido más genuino de la palabra. Habría dicho con un tono más coloquial, dos universitarios de raza, pero cada vez se entienden peor ciertas palabras, con lo cual vamos a dejar que dos grandes universitarios. Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, y Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y entre otros muchos cargos y nombramientos consejera electiva del Consejo de Estado. De ambos podríamos también estar mucho rato leyendo sus currícula, pero prefiero presentarles solo a partir de un par de rasgos de sus biografías académicas que creo que nos convierten en interlocutores privilegiados esta mañana. Javier ha dedicado su último gran ensayo al testimonio, al que el cardenal dedica uno de sus últimos capítulos de su libro más allá de la comprensión espontánea que todos tenemos del significado de esta palabra, hay todo un valor nosológico del testimonio que adquiere particular relevancia en una sociedad como la que, describe el cardenal, el cardenal en la primera parte de su libro. Da testimonio la presencia de los cristianos en la sociedad plural. Creo que no me equivoco si apunto que la línea argumental de los dos insiste en que una fe cristiana plenamente acogida y vivida es el mejor antídoto para no caer en el peligro del fanatismo y el adoctrinamiento. Errores en los que los católicos hemos caído no pocas veces y que por lo mismo constituyen quizá el motivo de sospecha que desde la no creencia se tiene hacia los creyentes. Pero en una sociedad plural, el testimonio supera el déficit de la opinión particular para convertirse en una propuesta de encuentro vivo con un Dios que se encarnó en la historia y que interpela, interpela, por lo mismo, no a una razón abstracta, sino a un compromiso libre. Amelia Barcárcel ha sabido también asumir en sus escritos ese desafío de pensar desde la razón los retos que presenta la religión. Sabe bien que el cristianismo, como ha afirmado en alguna ocasión, es una, entre comillas, una religión muy filosófica y que por lo mismo ha querido estar siempre en diálogo con sus interlocutores sociales y políticos lo haya hecho bien en ocasiones y mal en otras. El pensamiento no puede no tener a la religión como interlocutora. Y las religiones, por su parte, no pueden dejar de lado un sano ejercicio de presencia social en orden al bien común. Dice Amelia, prefiero pensar en ellas, en las religiones, como abrigo en la miseria y cauces de la buena voluntad. Dijo en un libro titulado Hablemos de Dios, escrito en diálogo con Victoria Camps. En él abordaba, entre otras cuestiones, el reto de la secularización que no de la laicidad. La laicidad no forma parte del programa de serie de ninguna de las sociedades humanas conocidas. Somos una especie religiosa, afirmaba. También dedico unas páginas más que interesantes del canal Escola a ese nexo común secular, no laico, en el que todas las religiones y ciudadanos hemos de convenir para convenir. Bueno, con esto termino y eh, tenemos, por tanto, autor tema e interlocutores de excepción a los que eh, es un honor de dar la, la, bienvenida aquí a esta casa y cederles ya la palabra. Creo que antes el cardenal Escola nos quería dirigir un saludo en español. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a ese Encuentro la iniciativa de la traducción de este volumen y de haber insistido en presentarlo en esta ocasión. Aunque no puedo estar físicamente presente entre ustedes, quiero dar las gracias muy especialmente a la Universidad Francisco de Vitoria y a su rector, el profesor Daniel Sada, por haber acogido y promovido este encuentro, así como la Cámara de Comercio de ECO, desde cuya sede les hablo. Asimismo, agradezco a la profesora Amelia Balcarcel y al profesor Javier Prades su lectura del libro y haber aceptado dialogar conmigo sobre su contenido. Por último, subrayo y la portada de la edición española expresa con mayor fuerza la intención de este libro. En efecto, en español se usan siempre dos signos para indicar pregunta, no como italiano y otras lenguas que solo al final de la frase ponen el signo de interrogación. Por lo que la pregunta post-cristianismo es planteada al lector con toda claridad. Y es muy importante eh, subrayar que este interrogativo decisivo comprender eh, mi libro. Grazie por tanto a tutti los che hanno fatto possibile questo incontro e a tutti los che hanno querido participar. Hay che decir, nel dialogo utilizzeremo lingua materna. Monsignor Gabriele Alberti, al que mi une una larga amistad nacida durante los muchos años de colaboración, ha subido el empeño de traducción. Aunque esto reduzca un poco el tiempo real de nuestro encuentro, favorecerá calidad y la comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eminencia. Damos entonces eh, mm, paso palabra, en primer lugar, a don Javier Prades para que formule sus preguntas. Muchas gracias. Buenos días. saludo en primer lugar a, su eminencia, Cardenal Scola, profesor Ricci en Italia. Y agradezco a, Ediciones este Encuentro y a la Universidad Francisco de Vitoria la invitación para intervenir esta mañana en el acto de presentación del libro. Saludo a Amelia, la oportunidad de volvernos a encontrar y a todas las personas, a todos ustedes que se han querido acercar hoy a la universidad para participar de este acto. Yo tenía, tengo pensadas varias posibles preguntas, me voy a limitar ahora a hacer solo una, de manera que, luego el, cardenal pueda eh, desplegar su, su reflexión con la intención propia de todo acto de presentación de un libro, que es invitar a la lectura, no sustituir la lectura. Y por eso el, interés o la finalidad que me mueve es, si Dios quiere, despertar la curiosidad y, acercar al libro. lo que yo voy a preguntar está recogido en la segunda parte del libro que se titula Cristo, esperanza del hombre. En la primera de parte, el, cardenal se ocupa de lo que llama el parto de una civilización y en ella se ocupa de problemas que compartimos todos los que vivimos en el mundo y en particular en el mundo occidental, en el mundo europeo y americano, intentando eh, reconocer en el análisis y en el diagnóstico, imposible tratamiento de los problemas que compartimos con los que viven en nuestra misma condición, lo, lo original ya de una mirada cristiana sobre la vida y sobre, y sobre la sociedad. En, esas, en cambio, la segunda parte, a la que me voy a centrar, en la que me voy a referir, el, autor del libro, Cadena Escola, eh, dibuja las características propias de lo cristiano, las características propias del acontecimiento cristiano, con esta eh, cualidad lo considera la esperanza, la esperanza posible para los hombres. Sí, eh, ¿En qué sentido y por qué el, el encuentro con Cristo, el ser cristiano, puede ser esperanza para todos? En esa segunda parte hay dos capítulos que es a los que yo me voy a referir ahora, donde se describe la conveniencia del hecho cristiano para cualquier persona que lo pueda encontrar. Él lo titula precisamente así, la conveniencia del hecho cristiano. Es una palabra mm, reciente, quizá no es la más habitual, pero con ella se designa una característica que siempre ha acompañado el anuncio del Evangelio en todas las culturas y desde luego en la de Occidente. Y es que se intenta mostrar que cualquier persona que se encuentre con lo cristiano, con el cristianismo, podrá verificar un crecimiento, una transformación buena, una eh, modificación de su vida que le conviene, que le eh, favorece respecto de lo que tenía eh, antes del lo que vivía antes. Y eso se refleja en la vida de la persona individual y en la vida social, en la expresión social. creo que podríamos vincular esta conveniencia con el pasaje evangélico del ciento por uno. Es decir, quien encuentra el evangelio recibe, dice el evangelio, cien veces más en experiencia humana, padres, madres, casa, etc. Esto no se puede simplemente afirmar y pretender que los demás lo acepten porque sí. Se tendrá que poder mostrar. Y es aquí donde el cardenal Escola se toma el trabajo, a mi modo de ver muy interesante, de describir las condiciones propias del humano y lo que significa encontrarse con el cristianismo para que esa conveniencia no sea meramente un postulado, sino que responda a la experiencia. En, en el camino que él recorre, en esos dos capítulos, se refiere a la experiencia humana común que él caracteriza como integral y elemental. Cuando ha descrito lo humano, tal y como lo propone él, ahora nos lo podrá eh, profundizar puede ayudarnos a mostrar la relación que hay entre esta experiencia humana, la experiencia religiosa y la experiencia cristiana, ser cristiano. Pues bien, yo querría apoyarme en esta intervención, en esta descripción que hace el cardenal Escola de lo humano, para traer a colación un ejemplo que él nos muestre su relación un autor que se ha difundido mucho, que es muy conocido hoy en el occidente, eh, precisamente con una preocupación similar a la de Cardenal Escola, que es el sociólogo y mm, filósofo canadiense Charles Taylor, que en una obra interminable que se titula La era secular, dice que en el mundo secularizado noratlántico, Europa Occidental y Estados Unidos y Canadá, eh, no se puede ya, digamos, afrontar el tema de la religión y de las formas de vida simplemente como teorías, sino que se deben identificar itinerarios vividos, experiencias vividas, porque es ahí donde verdaderamente se pueden establecer las comparaciones que toquen. Y dice que cuando se trata de comparar itinerarios vividos es necesario aceptar que en el Occidente todos estamos remitidos a lo que él llama un humanismo exclusivo, es decir, una forma de entender lo humano que es la que verdaderamente pone el marco de referencia. Seamos creyentes, seamos no creyentes, seamos medio creyentes, seamos lo que seamos, por formar parte de esta sociedad secular 3, él la llama así, secular 3, eh, compartimos lo que él denomina un humanismo exclusivo, dice Taylor. Y ese humanismo exclusivo, en su interpretación dominante, excluye la eh, condición religiosa, la apertura a la religión, o la hace tan problemática que prácticamente quedaría como marginal respecto de la eh, condición compartida. Todos nosotros occidentales estaríamos, nos guste o no, en esa circunstancia. Compartimos un humanismo exclusivo. Pues bien, en el libro que estamos hoy introduciendo, Escola se ocupa muy detenidamente de la experiencia humana elemental como experiencia común. Yo querría preguntarle al cardenal si es que hay alguna relación entre el esfuerzo que él hace, la propuesta teórico-práctica que él ofrece en este libro y ese marco de referencia al que remite eh, Charles Taylor. Eh, están hablando de lo mismo, eh, es el mismo proyecto, en que se distingue, cuál es la, novedad propia del intento del cardenal. Y haría solo ya un notabene metodológico, eh, cómo se propone esta experiencia humana elemental, cómo se identifica, cómo se sostiene, cómo se acompaña, cómo se contribuye al bien común, ¿eh? vieja categoría de la doctrina social de la Iglesia, cómo se apoya el bien común, es decir, lo que es compartido y reconocido racionalmente por todos en una sociedad plural. ¿Qué tarea educativa, piensa el cardenal, que es la, que eh, da bien razón y difunde y eh, consolida, vamos a decir así, esta experiencia humana elemental a la que él se ha referido? que nos puede permitir, en una palabra y término, que reconozcamos juntos dimensiones de lo humano que son decisivas para una vida social cumplida, como suele decir él, para una vida buena. En este sentido, la primera intervención, si luego hubiera tiempo, volveríamos a otras cosas. Eminencia, si, le parece, eh, damos paso a la pregunta de la profesora Valcárcel eh, eh, a continuación para luego poder girar la cámara y que eh, a quien hable usted sea al auditorio y los pueda, y los pueda ver ellos. Entonces, si le parece, procedemos ahora a la, intervención de la profesora Valcárcel. Y también damos giro a la cámara para que usted la pueda ver. Muy buenos días. Buenos días al señor Cardenal, buenos días a nuestro rector, Daniel, buenos días a Manuel, nuestro editor, buenos días al querido amigo Javier, buenos días a todos ustedes. Parece que los problemas técnicos se van ordenando. Siempre pasa esto, en realidad. Y eh, yo tengo tantas preguntas que en realidad voy a empezar por un agradecimiento. Yo agradezco al señor cardenal que utilice su pensamiento y lo escriba, porque es muy importante que las personas que, digamos, se ocupan, las personas que son religiosas, eh, den a entender a los demás por el medio público que es la escritura, qué son y por qué lo son, qué fundamentos tiene lo que hacen y cómo piensan que sigue. De su libro, que es todo muy interesante y que la recomiendo vivamente, a mí me han interesado muchas cosas. Eh, pero sobre todo hay una que por si no tenemos más que una pregunta por opción, quiero preguntar. Pocas veces en un texto que necesariamente es un texto marcado por el fideísmo, es decir, por una fe, pocas veces en ese tipo de textos se introduce el sentido histórico. Da incluso a veces la impresión de que la religión y el sentido histórico no son buenos amigos. Lo que me ha gustado más del libro eh, del Fernández Escola es precisamente la introducción del sentido histórico. En varias ocasiones, en algunas de modo eminente, se habla del sentido de la historia y si ese sentido de la historia sigue necesitando o no al relato religioso. Se utilizan conceptos también muy interesantes, por ejemplo, en el momento actual, como mezcla o mestizaje de civilizaciones. Eh, se habla justamente de la categoría de encuentro en un tiempo que es diverso y necesariamente multicultural. Quiero decir, recordemos en todo caso que el multiculturalismo es una cosa, pero la multiculturalidad es otra, que el mundo es multicultural, eso es indudable. Que haya que ser multiculturalista, eso no está tan claro. En todo caso, son dos cosas. Y entonces algunos de los conceptos que el señor Cardenal utiliza sirven mucho para poder seguir pensando en este discurrir del mundo que nos ha tocado. Pero alguien que tiene sentido histórico, por lo tanto hay que hacer una pregunta que yo creo que es elemental. ¿La religión para qué sirve ahora? Ya sé que eso es escribir otro libro me consta, pero quiero decir, ¿para qué sirve ahora? Quiere decir algo como esto. Eh, en un mundo en el cual la religión, sino el humanismo del que ha hablado Prades, parece ser que es lo que Occidente ofrece como cemento social a las sociedades muy diversas que pueblan el planeta, ¿qué le quedaría a la religión? ¿Dónde estaría el lugar que la religión ha de ocupar en un mundo que tiene sentido histórico. Por lo tanto, que tiene que, si puede, solo si puede y no sabemos si podrá, compartir los valores del humanismo que en último término dimanarían del cristianismo. Pero esa parte no vamos a contar, no hoy. Este es un mundo muy peculiar y la pregunta es, ¿qué ofrece realmente la religión sentir a alguien que tiene sentido histórico en un mundo que ya no la parece manifestar como trabajo social, esa es una. Y, eh, si cabe la dos, no lo sé porque la técnica de nuevo nos está interrumpiendo y entonces, por lo tanto no sé. Eh, usted que ha, comprendido bien y ha vivido parte de la historia del cristianismo, ¿dónde ve la diferencia más esencial y radical entre el cristianismo de nuestros días y el cristianismo del pasado? y eso sería todo de momento, porque si hay ocasión me encantaría seguir, claro está. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a dar vuelta a la cámara para que pueda eh, ver el auditorio eh, y eh, nosotros nos quedamos aquí de momento y dependiendo del tiempo de la respuesta, si, da, si hay ocasión a más preguntas por parte de Javier y Amelia, lo abordaremos después. Allora io cercherò di rispondere mm, o meglio di interloquire con quanto i due professori hanno detto. Io voglio a intentar eh, hablar, conversar con lo che hanno detto i due professori antes che io. Per quanto ho capito, perché in questo momento sull'ECCO che è una città di lago e di monti, c'è un temporale. Respecto, eh, lo haré a partir de lo que he podido comprender, porque en este momento en Leco, que es una ciudad de montes y de lago, estamos en medio de un temporal. Quizás por eso que no se ha oído bien. E qui però credo di aver colto due problemi centrali eh, sui quali intendo anch'io riflettere un poco senza abusare del vostro tempo. Io credo che he comprendido le due questioni centrali sulle quali anche io voglio riflettere un poco con voi senza abusare del su tempo. Eh, il professor Prades ha descritto bene, lo ringrazio, la struttura di questo mio libro. Il professor Prades ha descritto adeguatamente la struttura de mio libro y por eso se lo agradezco. E Le due parti che lo compongono. Y las dos partes lo componen. Nella prima ho cercato di toccare per come sono capace. Nella prima parte ho intentato affrontare, nella la medida en que soy capaz, le questioni cruciali, le red issues, come dicono gli americani del nostro tempo contemporaneo. Le questioni candentes del nostro tempo. Che sembrano rappresentare una obiezione insormontabile per la proposta cristiana. Cuestiones candentes que parecen representar una objeción insuperable para la proposta cristiana. Nella seconda parte ho cercato proprio di mostrare, almeno nelle linee fondamentali, En la segunda parte he buscado mostrar, por lo menos en sus líneas fundamentales, si el cristianesimo es vissuto e compreso e comunicato en nella sua y e verità, he intentado mostrar que si el cristianismo es vivido, comprendido y comunicado de manera plena e íntegramente, allora può entrare nel travaglio della contemporaneità come una grande risorsa. Entonces puede ofrecerse a este contexto de dolores de parto que estamos viviendo un gran recurso. Entrare agora pubblica. Puede entrar en el nell'agora pubblica. Tenendo conto di tutte le mondovisioni que existen en la nuestra sociedad plural Teniendo en cuenta todas las cosmovisiones que existen en nuestra sociedad plural. Ecco, eh, Prades ha compreso bene el l'elemento que fa da cerniera tra la prima e la seconda parte del libro. Prades ha comprendido bien que el elemento que constituye la bisagra entre la primera y la segunda parte del libro es il tema dell'esperienza es el tema de che io definisco come comune, un'esperienza comune a tutti gli uomini che io defino come un'esperienza comune a tutti gli uomini che tutti hanno a disposizione questi due elementi che, va, che spiego ora y por tanto común quiere decir que todos tienen a, disposición estos dos elementos que voy a describir ahora. El primo es que el mundo es una, la realidad es inteligible. El primero es que la realidad es inteligible. El mundo me parla. El mundo me habla. Me dice su carácter de bene y e me mostra las contradicciones en que la realidad y la historia lo a appunto. El mundo me habla muestra su condición de bien y también las condiciones de contradicción suponen para él un momento de dolor, de dolor de parto. E io sono grado de ospitare la realtà. El mundo me habla y yo soy capaz de hospedar a la realidad que me habla. Si, por ejemplo, adesso io guardo la montagna che ho davanti. Si por ejemplo miro la montaña che tengo delante di de me. Eh, lei offre con la sua presenza alla mia persona. Ella si ofrece con su presencia a mi persona. E io la posso ospitare nel mio intelletto e nella mia persona. Yo puedo darle hospitalidad, puedo hospedarla en mi inteligencia y mi persona. questo duplice aspetto, il primo fattore dell'esperienza comune a tutti gli uomini. Questo doble aspetto, el hecho de que la realidad si offre e de que yo puedo superarla, è il primo elemento dell'esperienza comune di tutti. de todos. Nel concreto dell'esistenza degli uomini, questa esperienza comune eh, si manifesta, si documenta in tre fattori elementari. La existencia concreta de los hombres, esta experiencia común, se manifiesta en tres factores que podemos llamar elementales. Que yo sono solito definir così. Que normalmente yo defino de las siguiente manera. Ogni uomo Todo hombre hace una experiencia afectiva de los afectos. fa un'esperienza del lavoro hace una experiencia del trabajo e fa un'esperienza di riposo y hace también experiencia de reposo, de descanso, che è stata giustamente definita da un grande filosofo contemporaneo come un riposo ritmato. che ha sido definita questa esperienza di descanso por un gran filosofo contemporaneo come un'esperienza di tempo ritmato equilibra gli affetti e il lavoro. Il tempo ritma perché costituisce il fattore equilibrico entre gli affetti e il lavoro. Allora, giustamente il professor Prades ha detto che bisogna partire da questa esperienza comune. Eso ciertamente il professor Prades tiene razón quando ha detto che hay que partire da questa esperienza comune accettare i due aspetti fondanti, mondo è intelligibile e io lo posso ospitare. Aceptar sus dos factores fundativos, el punto es inteligible y yo posso hospedarlo. E poi approfondire tre aspetti dell'esperienza elementare. E successivamente profondizzare i tre aspetti dell'esperienza elementare. Ora, il cristianesimo, come cerco di dire nella seconda parte del volume, come ogni esperienza umana carica di senso, affronta questa realtà, affronta questa esperienza comune fondamentale e elementare. In questo senso, il cristianesimo, come toda esperienza, carga, cargada de sentido, portadora de sentido, afronta esta experiencia como fundamental, elemental. En questo senso è in grado de comunicar ciò que es a todos los hombres. Y por eso es capaz de comunicar lo que el cristianismo es a todos los hombres. La, la ha hecho un referimiento muy importante a la naturaleza anche storica del cristianesimo. Considerava il Carter es una referencia importante alla parte eh, storica del cristianesimo. E questo è evidente per sé. E questo è un dato evidente per sí, mismo. Se pensiamo già al giudaismo, no, eh, il giudaismo eh, è eh, la storia del coinvolgimento di Dio uomini. Si pensamos ya en la revelación judía, podemos ver como la historia de la implicación de Dios con los hombres. Diceva il grande filosofo eh, ebreo Faketanim, Dio si è giocato con la storia. Un gran filósofo judío, Faketanim, decía que Dios se ha jugado con la historia, se ha puesto en juego en la historia. E la cosa vale completamente, anche per noi cristiani. Esto se puede decir bien perfectamente respecto a nosotros los cristianos. E molto più radicalmente dal momento que Dios se ha incarnato en Jesucristo. Aún más radicalmente, el momento en el que usamos que Dios ha encarnado en Jesús. E si è coinvolto con me, con ogni uomo. Se ha implicado, digo, conmigo, todo. mundo e da tutti i popoli ha proposto la creazione di un popolo. E a partire da tutti i popoli che existían, ha generato, ha creato un popolo nuovo. Eh, unito dall'amore incondizionato per Dio. Unito dall'amore incondizionato per Dio. Da cui scaturisce, come dice molto bene il capitolo 25 di Matteo, l'amore per tutti gli uomini, l'amore per il prossimo. L'amore incondicional por Dios del che voy a estar. dice, molto bene muy capitolo 25 di San Matteo, el amor por los hombres, el amor por el próximo. Ecco. Allora, eh, Cristo nel suo cammino terreno, entonces, Cristo en su camino terreno, come dice, g mostra como nos lo narran los Evangelios, y como eh, la literatura apostólica, También la literatura de los escritos de los ci compañía al destino. Todo ello nos da testimonio de esta compañía al destino. E proprio nel Vangelo di domenica scorsa, il Vangelo della festa della Trinità, eh, si concludeva il brano che abbiamo letto con l'affermazione non abbiate paura, io sarò con voi tutti i giorni. Precisamente el della liturgia del domingo pasado, fiesta de la Santissima Trinità, concluía con la afirmación del resucitado, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Ecco. E allora qual è la strada, lo domanda Prades, per comunicare in questo tempo post-secolare. Entonces, ¿cuál es el camino para poder comunicar en este tiempo post-secular? Il fatto cristiano in maniera convincente la libertà di chi incontriamo. ¿Cuál es el camino para explicar el hecho cristiano de manera convincente para la libertad de aquellos que encontramos. En manera convincente, mostrar conveniencia de la secuela de Cristo. ¿Cómo podemos mostrar de manera convincente la conveniencia del seguimiento de Cristo? faccio notare che qui siamo sempre nelle radici della storia. Y quiero insistir en que aquí nos encontramos efectivamente en las raíces de la historia. Es siempre impresionante de andare al pasaje evangélico del joven rico que pregunta a Jesús cómo puede obtener la felicidad definitiva, porque esta es la vida eterna. Impresiona siempre volver al pasaje evangélico en el que el joven rico pregunta a Jesús cómo puede alcanzar la felicidad definitiva, es decir, la vida eterna. Y e Jesús eh, le dice, hay ya le vas ci sono i comandamenti, osservali. Gesù le dice, tienes una base, tienes los mandamientos, síguelos, cúmplelos. E, e questa non è un'affermazione facile, io non sarei in grado di rispondere così ad una domanda, io li osservo, io non ce la farei. La risposta del joven rico no es una risposta facilona. Io, per esempio, non sería capaz di rispondere tranquillamente, ya lo hago. E però Gesù mostra che questo non basta. Pero Jesús muestra que incluso esta respuesta no es suficiente. No aggiunge altri, altri precetti ai precetti. Pero no añade otros preceptos a los mandamientos. Ma propone al giovane ricco di cambiare i rapporti. Sino que propone al joven rico que cambien sus relaciones. Vai, vendi tutto che hai dallo ai poveri. ve, vende todo lo que tienes, dado a los pobres. Prima relazione a cambiare. Primera relación que se puede cambiar. segundo, vieni e seguimi. Y en segundo lugar, ven y sígueme. Allora, la strada per comunicare la, la verità e la convenienza dell'esperienza cristiana a chiunque, qualunque modo visione abbia, in qualunque situazione operi, comunque giudichi consideri la Chiesa, eccetera. Entonces, il cammino per comunicare la esperienza cristiana a cualquiera, cualquiera che sia su posición, la circunstancia en la que se encuentra, la opinione che tiene sulla la Iglesia. Eh, eh, si tratta di dare ai rapporti un sapore particolare. Este camino consiste en eh, dar a las canciones un sabor particular. E è quello che il professor Prates ha richiamato anche facendo riferimento al suo volume citato da, da, da, dal magnifico rettore, il suo volume sulla testimonianza. È quello che il professor Prates ha detto hablando de del testimonio, citando el volumen pues, ha citato también il el Magnifico il sapore delle relazioni <clears throat> rese possibili da Cristo e non dalle nostre capacità. Il sapore delle relazioni che que hace possibile Cristo e non le nostre capacità È il sapore della testimonianza. È esattamente il sapore del testimonio. C'è un, eh, un bel passaggio della esortazione post-sinodale sull'Eucaristia hay un eh, fragmento de la exhortación eh, apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI sobre la Eucaristía. Citato appunto passaggio del Cardinal Ratzinger che sto cercando di trovare sull'edizione spagnola, ma... Un fragmento di questa esortazione apostolica la cerco, de Benedicto XVI. La cerco se riesco in quella italiana, l'ho trovata. Ecco, allora che è molto importante e che descrive bene cos'è il de la nueva relación que nace dal dar testimonianza a Cristo. Es un fragmento que describe muy bien el sabor que existe en las relaciones cuando se da testimonio de Cristo. Dice así, se llega a ser testigo cuando por nuestras acciones, palabras, todo de ser, aparece otro y se comunica, otro con la mayúscula. Se puede decir que el testimonio es el medio con el que la verdad el amor de Dios llega al hombre en la historia, invitándolo a acoger libremente esta novedad radical. En el testimonio, Dios, por así decir, se expone al riesgo de la libertad del hombre. pues es una cosa impresionante neta testimonio testimonianza, Dio, io do malamente e tu dai più o meno eh, in maniera retta. Eh, Dio manifesta il suo volto a ogni uomo. Questa es una questione impressionante. En el testimonio che io ofrezco, che tu ofreces, que ofrecemos sempre malamente, Dios ofrece su rostro, manifiesta su rostro a todo hombre. Quindi questa è la strada per affrontare anche questa epoca post secolare Y esta es la, el camino para afrontar también esta época post secolare Voglio dire un'ultima cosa perché eh, la, la, professoressa ha eh, molto significativamente eh, toccato questo tema e ho visto su internet nella, nella numerosissimo, numerosissimo elenco delle sue pubblicazioni ho tentato di captare qua e là qualche cosa. Quiero también intervenir en una cuestión a la que da mucha importancia la profesora Valcárcel, que yo también he ido a internet a ver sus numerosas publicaciones, a leer un poco y he visto que es algo que le interesa. Cioè, si può comunicare questa esperienza cristiana attraverso investendo l'esperienza comune ed elementare col sapore della testimonianza così come l'abbiamo descritta come medio tra l'uomo e Dio anche oggi. La pregunta es, ¿se puede crecer este testimonio cristiano, esta sabor Nuevo en las relaciones del testimonio cristiano, es que ofrecerse a Dios a través del testimonio. también hoy, en nuestro contexto cultural contemporáneo. El contexto cultural contemporáneo es segnato da dos elementos secondo me. es un contexto post secular A mi parecer, el contexto cultural contemporáneo puede ser descrito a partir de dos elementos. En primer lugar, es un contexto post secular e in secondo luogo eh, le nostre, soprattutto nel nord-occidente del pianeta, eh, eh, è contrasseñado de la sociedad plural. Y en segundo lugar, sobre todo en la parte noroccidental del pianeta il texto culturale sta caratterizzato por la presencia de las sociedades Sono due elementi dell'evoluzione storica, almeno a partir de la modernidad son los elementos de la evolución histórica, por lo menos a partir de la modernidad, i quali noi cristiani facciamo fatica a fare i conti fino in fondo. Son dos elementos con los que los cristianos eh, tenemos que, respecto a los cuales los cristianos tenemos cierta dificultad a hacer las cuentas hasta el fondo. Il primo perché eh, secolarizzazione, secolarismo e adesso post-secolarizzazione sono quelli che io chiamo dei concetti tomba. Eh, primer, en primer lugar, respecto a la secularización, porque conceptos como secularización, secularismo y post-secularismo o secularidad son conceptos los que yo llamo conceptos tumba. Nel senso che tutti continuano a discuterne, a parlarne e, e, e però eh, si perde sempre in ultima istanza quel che effettivamente significa. Nel el sentido de que por un respeto permanentemente hablar de ellos, en última instancia no se es capaz de decir lo que significan. Mi fermo un attimo su questa questione, ma eh, mi pare che avessero, si, si era parlato di 75 minuti e, e, e se abbiamo 25 minuti voglio rispettare il tempo e se, rispettare il tempo, se, se, potessi anche fare 5 minuti di meno sarei contento. Incluso se potessi ahorrarle 5 minuti, pues estaría. Voi tutti avete sentito il nome di un grande filosofo che è considerato il numero uno nella riflessione sulla secolarizzazione. Taylor. Todos ustedes conocen el nombre de un gran filósofo que es considerado como el número uno en la reflexión sobre la secularización, que es Taylor. Il quale ha cominciato negli anni 90 a parlarne e poi nel 2007 ha pubblicato un volume talmente grosso, talmente articolato, talmente corredato di note que a me dopo un po' è risultato ilegible. Ha empezado a escribir sobre estos temas en el año 90 y después en 2007 ha publicado este gran volumen, La, Era Secular, tan eh, luminoso, tan amplio, tan lleno de un aparato crítico que después en un momento dado a mí ya me ha resultado ilegible. Cos'è questa benedetta secolarizzazione? Lo dirò in un modo grossolano e vi chiedo scusa. ¿Qué es esta secularización? Lo voy a decir de manera un poco grosera, yo, en sentido poco matizada, y pido perdón por ello. A partire dalla modernità, eh, Cristo, l'avvento di Gesù Cristo come universale concreto, come universale singolare. A partir de la modernidad, el acontecimiento de Jesucristo como universal concreto, come universale singolare, è stato messo radicalmente in discussione. Ha sido discutito radicalmente. Si è tentato in vari modi di superarlo. Si ha querido superarlo de diferentes maneras. Facendo riferimenti riferimento a altri universali, supposti universali secolarizzati. Facendo referenza a altri universali supuestamente secularizados. I più famosi forse sono quelli iniziali, la riflessione partita da Hume e ripresa da Kant, che va sotto il tema di, un, di una opera di Kant, la religione nei limiti della sola ragione. Los más famosos, partiendo del presidente de Hume y después llegando a Kant, los podemos identificar con el título de la obra de Kant, La religión dentro de los límites de la razón. Cristo es una figura ética eh, número uno. Cristo es una figura ética número uno. Irraggiungibile da altri. Que otros no pueden alcanzar. Ma voluto dire. Pero lo que nos ha transmitido. Oggi siamo in grado di indagarlo e di approfondirlo col, con la sola ragione, in modo che possiamo trascrivere la religione nei limiti della sola ragione, così che sia veramente universale. Lo que nos ha transmitido hoy podemos profundizarlo y transcribirlo con los instrumentos de la pura razón de manera que podemos comunicarlo simplemente con, dentro de los límites de la razón. Y la religione stessa propongono che sia trattata nei limiti la sola razón. Y el mismo hecho religioso, la misma religión, es considerada como susceptible de ser tratada dentro de los límites de la sola razón. Fallito el tentativo, cuando digo fallito el tentativo, no abbiamo tiempo aquí di mettere in evidenza anche i, i, gli aspetti positivi, i dati positivi che questo tentativo ha mostrato. Una vez che questo intento ha fracasado, y con questo non quiero negare gli elementi positivi che dicho intento ha tenuto, però non abbiamo tempo per descriverlo. Eh, si sono susseguiti lungo la storia un'altra serie di universali secolarizzati después del, fracaso de este primer universal eh, secularizado, han venido en la historia otros universales secularizados. Riferiti alla scienza, la al, al diritto positivo, a alla storia e universali più rozzi come quello della classe e oggi quello del mercato. Universales como la ciencia, el derecho positivo, la historia y más adelante otros más groseros como la clase hoy el mercado. Fino a cuando sulla base dei cosiddetti maestri del sospetto, i filosofi contemporanei più famosi hasta que, teniendo como base también los célebres eh, filósofos de la sospecha, los filósofos contemporáneos. Posso eh, citare Deleuze, Derrida, hanno cominciato ad affermare che di grandi narrazioni non se ne può più fare. Autori come Deleuze o como Derrida hanno cominciato a affermare che già non si può parlare di grandi narrazioni. Quindi che è inutile cercare un universale concreto che valga per tutta l'umanità. Por tanto, que es inútil buscar un universale concreto che valga per tutta l'umanità. Io chiamo post-secolarismo magari differenziandomi un po' in questo da altri autori, la fase del termine di questo processo, quello in cui ci troviamo oggi. Io chiamo post-secularismo, quizás differenziandomi da altri autori, la fase nella quale ci nos oggi, che è il termine di questo processo che ho intentato intentado Il processo di secolarizzazione è finito e ci ha lasciati in un problematicismo el proceso de secularización ha concluido y nos ha conducido a un problematicismo. E, e questo problematicismo emerge più, tanto più fortemente quanto più la società, soprattutto nel nord-occidente del pianeta, si presenta come plurale. Un problematicismo che cobra todavía más peso, soprattutto nella en, el, en zona del norte y occidental del planeta en el ámbito de las sociedades plurales. Una società in cui convivono mondovisioni diverse una sociedad en la que conviven cosmovisiones distintas, diferentes, eh, possono assumere aspetti anche fortemente dialettici, que pueden también asumir aspectos muy dialécticos entre sí, entre estas cosmovisiones, integralisti, fondamentalisti. Sin escluir l'integrismo, il fondamentalismo. E poi qui se avessimo tempo, pensando alla mia esperienza con il centro Oasis, potremmo allargare il discorso al tanto delicato rapporto con l'Islam e eh, a, a, tutte le problematiche che oggi adesso si connettono. E se tuviésemos tiempo habría que también affrontare la questione dell'Islam yo lo podría hacer a partir de la experiencia de la Fundación Oasis respecto a todas las cuestiones que plantea en nuestro tiempo el, Islam. Ultima osservazione relativa la sociedad plural. No si può tornare indietro. Última observación respecto a la sociedad plural. No es posible volver hacia atrás. Nostalgie di ciò que fu prima del moderno, el cristianesimo, sono sogni astratti. Nostal nostalgias sobre lo que fue el cristianismo antes de la modernidad son sueños abstractos. Bisogna partire dalla società plurale. Es necesario que partamos de la sociedad plurale. Allora mi collego al punto di partenza, esperienza elementare, Prades, e storicità del fatto cristiano e compito del fatto cristiano all'interno della società plurale, secondo quanto ha detto la, la professoressa Valcárcel. Entonces retomo las, los puntos a partir de los cuales he intentado reflexionar. Experiencia elemental, carácter histórico en el que se juega esta experiencia elemental tarea del cristianismo para comunicarse, narrarse en este contexto histórico? Anzitutto, la società plurale è un dato di fatto che non è superabile, che va vissuta ed affrontata e che porta in sé anche i molti elementi positivi che la modernità se ha dejado in eredità. Ante todo, la sociedad plural es un dato de hecho insuperable que por tanto hay que acoger y que además nos ofrece todos los datos positivos que nos ha dejado como herencia la modernidad. E, y, y estos elementos positivos ne voglio, voglio solo citarne almeno tre. Primo, la scoperta del soggetto. Come elementi positivi, voglio citar por lo menos tres. En primer lugar, el descubrimiento del soggetto. Basta pensare l'importanza di questa scoperta per, per eh, una relazione di testimonianza. Basta pensare l'importanza di questo descubrimento del soggetto se parliamo di relazioni di testimonio. Secondo, la valorización de la libertad. En segundo lugar, la valorización de la libertad. Yo digo siempre, no solo la libertad per la verdad. Una fórmula que propongo siempre dice así, no solo reconocer que la libertad es para la verdad, ma anche riconoscere la verità sino también reconocer la verità della libertà. Questo è il grande passo che il Vaticano II ha fatto con Dignitatis Humanae. E questo è sido el gran passo che ha proposto il Concilio Vaticano II con la Declarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa. Ecco, detto questo, io credo che mm, l'intuizione che Malitaine, che andrebbe oggi aggiornata, ebbe quando nel 47 si riunì per la prima volta una rappresentanza degli stati per fare la carta dei diritti dell'uomo. Creo, a este respecto, creo que la intuición de Maritain, que debería ser actualizada, la intuición que Maritain tuvo participando en una reunión que se realizó en 1947 como primera reunión para preparar la futura Carta de los Derechos Humanos, può rappresentare ancora oggi un punto di partenza interessante anche per noi cristiani, non solo per noi cristiani. Questa intuizione di Mariten también hoy può essere una intuición eh, interesante, un punto di partenza interessante per i cristiani e non solo per i cristiani. Dopo lunghe discussioni sulle visioni generali del mondo, Maritain dice, tras varias discusiones sobre las visiones generales del mundo, Maritain dijo, queste riflessioni sono molto importanti, da esse non si può prescindere. Estas reflexiones son ciertamente muy importantes y no podemos prescindir de ellas. Però se andiamo avanti a discutere a questo livello, sin embargo, sin simplemente seguimos discutiendo en este nivel, forse finiremo tra qualche decennio Quizás tras algunos decenios habremos concluido nuestro trabajo. Invece, c'è un punto di partenza pratico en cambio hay un punto de partida práctico, storico, histórico, dato di fatto, que es un da, de, dato de hecho, che comun, comunque qualunque visione del mondo si sostenga dentro la società civile, que independientemente de la cosmovisión que se sostenga dentro de la sociedad civil, c'è il bene pratico del vivere insieme. Independientemente de la cosmovisión que se sostenga, se puede reconocer el bien práctico de el vivir juntos. Dobbiamo vivere insieme, non possiamo non vivere insieme. Tenemos que vivir juntos, no podemos no vivir juntos. Ed è da lì che dobbiamo partire. ¿Come? Y es a partir de ese dato como podemos empezar a trabajar. ¿Cómo? Narrandoci, per, per i cristiani questo narrarsi è testimonianza. Narrandonos reciprocamente. Lasciandoci narrare dagli altri. E al mismo tempo permitiendo a los otros che nos narren. Per tendere insieme, è la tesi di Ricoeur, per tendere insieme a un, a un máximo de reconocimiento posible. Narrarse reciprocamente per tender juntos, según la tesis de Paul Ricoeur, a un riconoscimento che sia lo maggior possibile. In modo che si possa raggiungere, lui stava parlando della Carta dei diritti dell'uomo, ma si può estendere questa notazione a tutto il resto, in modo che si possa raggiungere un compromiso noble De manera que se pueda llegar, él lo estaba aplicando para la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos, pero se puede también decir del resto de la vida social y pública, de manera que se pueda llegar a un compromiso noble. ¿Cómo sería importante todo esto para la política oggi, el mundo complesso de hoy per la nuestra Europa, oggi. Qué importante sería retomar esto para la política en nuestro mundo complejo, especialmente en Europa. Voglio spendere una palabra su compromiso, porque compromesso è una palabra que si è logorata. Quiero decir una palabra sobre eh, el término compromiso porque es un término que se ha un poco depreciado. Eh, compromesso vuol dire prometto insieme al sovrano. In questo caso, in democrazia, il sovrano è il popolo. Compromiso significa prometto junto al sovrano, in questo caso in democrazia il sovrano è il popolo. Che non ha nulla a che fare con i populismi e i, sovranismi. Questo è il popolo popolo. Y esto no tiene nada que ver ni con los populismos ni los, con los soberanismos, sino que me refiero al pueblo en cuanto pueblo. Però io aggiungo sempre compromesso nobile per togliere questa percezione che la parola compromesso sia negativa. Io añado sempre l'aggettivo adjetivo noble para evitar la impresión de que la referenza al compromesso implica algo negativo. Quindi, eh, concludendo, eh, chiedo scusa per la frammentarietà del mio rispondere e chiedo anche scusa se non ho potuto tener conto nel dettaglio delle osservazioni dei, dei due professori perché, porque eh, come ho detto, no, ho perso, non si sentiva, c'era un disturbo en eh, in tanti momenti. Por tanto, para concluir, pido perdón si he sido un poco fragmentario en, mi modalidad de responder y también si no he podido tener en cuenta todos los matices de los dos profesores porque no he podido escuchar bien porque estaba distorsionado el sonido. Es un autore per giunta anziano come me, presentando un suo libro, cosa può dire? Compratelo. Y entonces, para concluir, un autor que además que es anciano como yo, lo único que puede decir en conclusión es que hay que comprar el libro. Ecco, se poi non lo leggete, per l'autore è un dato secondario. Grazie, buongiorno. Pues si no lo leéis para el autor será siempre un dato secundario. Muchas gracias por la atención. Buenos días. eminencia. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Ahora sí. No, desde luego, en la última parte eh, a ustedes se les ha escuchado muy bien. Eh, pues creo que, salvo que me indique lo contrario, debemos terminar ya. Eh, y quiero, en primer lugar, <clears throat> decirle, Eminencia, que ojalá este encuentro sea anticipo de un encuentro presencial que usted nos pudiera regalar de repente pasando por Madrid y em, cuando, si tiene a bien em, ese paso por Madrid, esta es su casa y nos encantaría reunir al claustro y a tantos amigos para, ya no virtualmente y sin problemas de sonido, sino presencialmente, tener un encuentro con su eminencia. Y quiero terminar eh, diciendo o, utilizando algo de lo que más me ha impactado de la lectura del libro, quizá porque a una editorial como Encuentro, a una universidad como Francisco de Vitoria, parece que es una palabra dada para nosotros. Dice el cardenal, si el cristianismo no sabe dialogar adecuadamente y tiene a asistir a la escuela de las preguntas del hombre para acogerlas y abrirlas de par en par está destinado a ser un post-cristianismo, una especie de anestesia demasiado débil y a estas alturas inútil a la hora de afrontar los dolores del pacto. Verdaderamente una editorial y una universidad son lugares para, si uno no quiere correr el peligro de la irrelevancia, de la irrelevancia en la sociedad, de la irrelevancia en la cultura, en el diálogo al que se nos invita en la evangelización de la cultura, se nos invita desde la Iglesia, verdaderamente es importante eh, atrevernos eh, a la escuela de las preguntas, para acogerlas y para abrirlas. Esta es la tarea en la que estamos, esto es lo que decimos cuando hablamos de, nuestros premios Razón Abierta, de que ojalá sepamos desde las disciplinas particulares ir al borde de las preguntas de esas disciplinas y asomarlas a otras disciplinas que son la filosofía y la teología desde la que encontré respuestas. Ojalá esto sepamos hacerlo en nuestra tarea como, instituciones y que la presentación de la edición española de este libro nos ayude a ello, estoy seguro. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchas gracias Eminencia, muchas gracias profesor Richie, muchas gracias a, Javier y Amelia por acompañarnos en este, en este acto. Adelante, Eminencia. Quiero hablar. Eh, grazie a voi, grazie di cuore, magnifico rettore, grazie alla professoressa, al professor Prades. Grazie di cuore. Per nostra parte solo possiamo asegurarle che tutti vamos a comprar il libro. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.